Hey, yo, Smokey, we got one. Sige tumawag ka kapag kailangan mo ako Huwag kang mag-alala Di ko ibababa yung tawag mo uh, uh, uh, Yeah Samahan mo ako magpayaman uh, Tapos pupunta tayo dun sa top Kapag ka merong umarang uh, Let's make them drop Pagmamahalan natin di pwedeng pigilan Ooh, ooh. Yeah, yeah Yeah. You're my queen, I'm your king Sabi tayong bibili ng mga bling bling Habang sila'y hearing We making money Pagtapos magbilang You gonna fuck me We gon' pull up sa aking good ng naka-force Mga may ayaw sa atin Life nila magiging worse Yeah mm. You said you gon' die for me And when I need you You gon' slide for me Yeah Mm. Sige tumawag ka kapag kailangan mo ako Huwag kang mag-alala, di ko ibababa yung tawag mo uh, uh, uh, Yeah Samahan mo ako magpayaman uh, Tapos pupunta tayo dun sa top kapag ka merong umarang uh, Let's make them drop Pagmamahalan natin di pwedeng pigilan Ooh, ooh, yeah Yeah, yeah. Ooh. Oh no. Yeah. Thank you